gone gone baa ma yore sama gone baay gone gone gone gone tiital samay noon baay doo la bal si taat dellu nga boole ma sëgg nga gis lu yéeme maa ni dëmm lekk naar sama doole rey na aar amatuma concurrent benn bool la maa si lekk te du nekk laax te du nekk laax si bal beng gën nga dee nga maa tey sama flow bi moo neex nag neex nag ba dàkk lem bul siiru jàpp leen yaay fit bu jàgg meen biiral nga daal di mer tëddee sa mer bi soog a tëdd jeel Ce monde pour les uns mourra brûlé, selon d'autres gelé. Ce que j'ai goûté du désir me fait dire, il sera brûlé. Des mots sages, écrits par un visionnaire il y a des siècles. bàyyi ma yore sama gon gon gone gone baa ma yore sama gone baay gone gone gone gone tiital samay noon bañ bañ Le feu est pur et vrai, contrairement à certains humains qui amassent du pouvoir et deviennent de plus en plus corrompus et faibles. Aujourd'hui, les Badlands sont dirigés par des gens de cette espèce. Je le sais parce que j'étais l'un d'eux.